Investigadores europeos buscan soluciones para frenar el coronavirus y han descubierto que las alpacas producen anticuerpos que combaten el virus con eficacia. Sí, habéis oído bien. Las alpacas podrían ser la solución para esta pandemia. Siguiendo con las noticias del día, el gobierno finlandés ha elegido... Yeah, your heart is the sun and it shines as it opens. Well, your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is the sun and it shines as it opens. Well, your heart is the sun. And it shine, let it open. Elbows are the earth, and they sing with the mountain. Well, your bones are the earth, and they sing with the mountains? mountain. bones? are the earth, and they sing. te vayas. Si quieres ver el behind the scene, cómo hemos grabado todo este vídeo, te lo dejo aquí. Y mientras estábamos haciendo todo esto, pues resulta que había un par de machos en la manada y uno de ellos estaba obsesionado con perseguirme y se ponía muy territorial porque estaba yo pues acariciando a las hembras y a los, a los pequeños, a los bebés que había en la manada y se puso el macho <laughs> un pelín agresivo estaba ahí como todo el rato siguiéndome a donde fuera, <laughs> acercándome la cara esa escena donde veis que estoy con el libro, que en el vídeo sale súper bonita, que salgo ahí en el, con el libro leyéndole a la alpaca, en sí el macho me había visto.